Ваша кішка чудово тримає баланс, а для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fences сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра.